我的 शराब पीनी शुरू कर दी है जीने के लिए कुछ न कुछ पीना ही पड़ता है पहले तुम्हारी जुबान में खून के आंसू की था अब शराब पी